ちはゆかチャンネルのゆかですおはようございますいますこんにちはなので <laughs> から実は私はソウルに行ってくるんですけども今回はとあるハニウォンっていうハリキュー専門の簡易院っていうとこに行ってきます 今日私が受けてみようかなって思うのは動画ん張りっていう、まあ、日本でも結構最近たくさんの方されてると思うんですけど短い針を顔とか頭とかに打ってちょっとリフトアップとか弾力を増すような効果がある施術になりますなんでそれを今日は行ってこようかなと思うんですけど病院の雰囲気とかあとそこに日本語担当の方もいらっしゃるそうなので 皆さんにも紹介できたらなと思って今日動画を撮ってこようかなと思いますなので、まあ、痛いのかとかねいろいろ気になると思うので私が実際にしてこようと思いますそれでは見てみましょうバイバイはい今やってきましたえー、ともし地下鉄で来る方は長丹野駅の9番出口からすぐ ちからチューって歩いてくると着きますでここが庭になりますこういうふうに芸能人の方も来てるみたいです病院の中に入ってみようと思います 病院の中はこんな感じで結構なんかあったかい雰囲気のするインテリアとかになってますですごくこう落ち着いた雰囲気なのでこう人がたくさんいて流れ作業みたいな場所ではありませんなのでご安心してカウンセリングっていうのを受けれるような雰囲気になってます그때침맞고좀괜찮았어요네두통었는데괜찮았어요오늘은얼굴쪽 또 그 치료하면 좋을 것 같은데 네. 어... 탄력이나 음. 음. 비대증 음. 있어가지고 음. 그거 고치료를 음. 하면 네. 비대칭이 심한 편은 아닌데 약간 뭐 이런 느낌으로 살짝 네, 어. 지금 이쪽이 살짝 더 내려와 있으니까 여기를 살짝 리프팅을 시켜주고 개선이 되고 그다음에 여기 순환이 좀 잘 안 되는 느낌이 있어요. 음. 그래서 이제 거기를 매선침하고 재생침이라는 게 있는데 그거를 같이 하면 좋을 것 같아요. 그 뭐 매선침, 재생침하고 그다음에 얼굴 전체적인 탄력, 보습 이런 걸 해주는 이제 쿨리프팅이라고 있거든요. 쿨리프팅. 예, 예. 하나 해주면 더 좋을 것 같아요. 음. 많이 아픈가요? 아프진 않아요. 아, 네, 네. <laughs> 네. 여기 같은 경우는 거북목이라든가 어깨가 안 좋다든가 이러면 이제 여기 턱 쪽으로 가요. 틀어지죠. 그럼 그게 개선이 되면 조금씩 네, 나아지죠? 네, 좀 나아지죠. 그래서 이제 항상 목 같은 경우는 스트레칭도 좀 하고 유라인 자체가 조금 더 좋아져요. 음. 네. 네. 오늘 그러면 준비해 줄게요. 네, 감사합니다. 음. はい今院長先生院長先生でいいのかな先生とカウンセリン してきました私は全体的にちょっとやっぱり20代後半っていうのもあるので弾力が落ちてきたなっていうのをこう感じる部分があるのとなのでこのこの辺のこう見えますかこの影こういうたるみをちょっとこう改善したいのとあともともとなんですけど私顎がこっち側にこうこう曲がってるんですね。でこれなんでかなって聞いたらなんか私結構やっぱりずっとパソコンとか編集作業とか 以前からしてるのでかなり古文目って言ってこう首が前にこう出てる姿勢なんですけど姿勢の悪さっていうのがこの顎のズレにつながってくるっていうことだったのでその部分も改善していきたいなと思いますでここのねなんか顎の子が循環がすごい悪いっていうことだったのでここにメゾ針っていうこう針を刺していく 予定です、うん、であとは糸リフトっていうのは本当に短い針を使っ糸を使って多分この辺ちょっとキュッと上げていくのかなと思いますなのでそんなにこう大掛かりなものではないので全然なんだろう私と同じぐらいの年齢の方とかあと30代40代50代の方とかにおすすめしたい 施術になりますなんか整形とかね怖いなって思う方はこういうのは負担なくできるんじゃないかなと思います今はちょっとお部屋に入って待ってるのであと施術の時にまたお見せしたいと思いますファイティンそれではまず最初にクレンジングを行っていきます ごい丁寧にね優しくクレンジングしていただいてすごい気持ちよかったです <laughs> その後に今日は針を使っての施術になるので一応麻酔クリームを塗っていただきました麻酔クリームを拭き取った後は首のちょっと矯正をまず最初に行っていきますずれている部分を整えていただいてそしたら次にスレッドリフト針の施術になるんですけどもこれは たるみのリフトアップとかあと輪郭改善とかシワ改善に効く施術になります。次に行っていくのは再生針といってこの短い針を使って皮膚のとこにちょっと傷をつける感じで自己再生力を 利用して肌を治していくっていう施術なんですけどもこれはニキビ跡とかの広がりとかにも効くみたいですそしてこちらが終わったら今行った施術をより効果的にするためにこのクールリフトっていう機械を使って肌の保湿を行っていきますで最後に銅頑張りでこう凝り固まった筋肉とかあとは循環 お肌の循環っていうのをよくしていきます頭にもさしていただいたのですごい気持ちよかったですでレーザーを受けながら待機して施術は終わりになります今はちょっと腫れてるんですけどでもすごいアップしましたねここのマリオネットラインがなくなったかなって思います今もうすっぴんだしちょっとこうやっぱ腫れてるのもあるので 明日またあのお化粧した時にどう違うかっていうのをまた撮ってみようと思いますちょっと大満足です緊張したけど頑張った頑張った <laughs> なのでそんな感じですはい今宿泊先に戻ってきましたさっきねちょっとなんだろう光がオレンジっぽかったので見せてあげられないかなと思ったんですけど今はその注射の針のちょっとこう傷がついてて こんな感じでも前にここに私すごいニキビ跡とかあったのでそれを中心にこうしていただきましたなので再生するとともに肌が綺麗になっていくっていう感じなので今は傷ついてるんですけどここから1週間2週間でだんだん良くなって弾力が出てくるっていう感じだそうですあと毛穴とかも こう目立ちにくくなってくるっていうことだそうです、まあ、こういう施術もあの結局は何だろうな周期的に通うのがやっぱりベストなんですけどもだいたい3ヶ月から6ヶ月に1回っていうのがいいよっていうことでしたなので私も通えたらどうかな通ってみようと思います今日はこのまま洗顔をせずに寝てくださいっていうことだったのですっぴんのままいようと思いますで明日またお化粧してみるので その時にお化粧のりとかどうかなっていうのをあと傷とかももっと多分良くなると思うので明日また見てみようと思いますそれではまた明日今日頑張りました頑張ったっていうほど痛くもなかったんですけどそれではまた明日バイバイアニョン はい、皆さんこんにちは。今日は、えー、昨日、昨日ハニモンで手術を受けてきたじゃないですか。その2日目なんですけど、今すっぴんで朝ちょっと準備してます肌の状態としては全然昨日よりはね傷というか針の跡が目立たなくなりましたやっぱりすごい細い針だし 短い針なので結構いい感じですでまあ腫れとかも全然全く分かんなくて、まあ、ちょっと昨日の夜にしょっぱいの食べたのであの <laughs> ちょっとこうむくんでるかなって感じはあるんですけどでもそれ以外は全く普通にこう生活できる感じです、うん、なのでまあお化粧のりどうかな今からちょっとお化粧してみようかなと思います はいお化粧するとこんな感じです全然傷があるとかっていうのは目立たないですよね本当にちょっとこう近くで見るとこういうとこかながちょっと目立つんですけどでもこことねここは施術する前から結構ニキビ跡みたいな感じで跡があったのでなんかそれが残ってる感じになりますなんか と1日2日したら本当にだいぶ消えそうですねで結構ねお化粧りも思ったよりよくって2日目なのにもうちょっとこう浮くかなって思ったんですけど全然そんなこともなくすごいいいですねなんかこんなにダウンタイムがなくってで気軽にできるしそんなに痛くもないしっていう施術だったら本当に やる価値あると思いますなのでなんだろうな気になってたけど手出せなかったなっていう方とかあとやってみたいけど怖いしダウンタイムなんかブログとかだと信じれないなっていう方はこの動画参考にしていただけたら嬉しいですやっぱりなんだろういい情報はここで皆さんにお届けしたいし良くないものは良くないってはっきり言っていきたいのでそんな感じの素朴な美容 Vlog になりました でまあどうだろうその毎日私は自分の顔を鏡で見るからダイナミックな変化っていうのは自分では多分感じることできないかもしれないんですけど多分皆さんはこう画面で私のことを見ておなんかリフトアップしてるとかちょっと弾力増えてきたのかなっていうのを多分これからの動画とかで見ることができると思うのでその辺ちょっと比較してみてください今のところそうだなこの辺とか全然違うなって思います なんかちょっとこうももたっていう感じがあったんですけどすごいすっきりしたなって思いますなので、うん、今のところ大満足ですでもしこのハンインハニウォンに行ってみたい方は日本語担当の方の LINE を概要欄に載せておくので概要欄からなんだろう気になる施術だったりとかあと他の例えば妊娠線とかあと傷跡とか とニキビ跡とかのケアとかも行ってるのでそっちの方も気になる方はお問い合わせぜひしてみてくださいはい皆さんこんにちは今日は施術を受けて3日目なんですけど知事に昨日の夜戻ってきてで今 BB クリームですけどお化粧をしました肌の状態はっていうとちょっとうっすら 針の跡がついててでなんかここにねニキビができちゃったの <laughs> なんでだろうなんか昨日夜の飛行機だったんですけどその前にとお菓子が食べたくなってすごくなのでコンビニであのキャラメルポップコーン味のお菓子を買ったんですよねでそれを食べてきたからか <laughs> すぐ出ちゃうの本当に体は正直ですねお肌もね なのでってこともただまあお化粧のりも特に問題なくってむくんでるのか腫れてるのかわかんないですけどちょっと今日むくみがあるかなっていう感じですそれ以外は全く問題ないですはい れでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたインスタグラムとツイッターとあとチャンネル登録もよろしくお願いしますでまあもしかして男性の方ちょっとえー、なんで病院の Vlog なのって思う方もいらっしゃると思うんですけどでも多分ね男性の方もニキビ跡とか本当にできるケアがたくさんあると思うのでもしちょっと考えてる方は男性の方でも是非お問い合わせしてみてください。 それでは次の動画で会いましょうバイバーイ